mutabani wa yowaana ne mole omwami tamale mirundi ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga mm. last week twabadde twogera ku bingi byakasooli twogedde ku bingi tusazisa mm. okulaba enyindo ngozi zibona malako nange munyambye nensomako ku mawulire gano sigagulago eh? hmm, <laughs> sigaliwa ganivison sigagula eh. hmm, naye bwenzijamu bifo nga bino mwegali eh. egasangamu kakati eh, mbabulira nti eh, kakati ekizibu pulezidenti kyayolekedde kiriwo ati mmere mmere mmere emmere gyeri mu stoowe abantu bawadde emmere eyinza okwonoona byonna byakoze hmm. kubanga abaganda bakugamba hmm. nti nkwatiraako tebufuuka bumbowa Hmm. abantu be baayina nze kambabulye njogera ekintu kino naye abantu nebagamba nti nze njagala nnyo museveni hmm. pulezidenti museveni singa yali kabaka yalikoze nnyo singa yali idi amini yalikoze nnyo hmm. kyobula putini akoledde eggwanga lye putini ndisimanyi duma palamenti yabwe bagiyitani eggwanga ye yabagamba abangereza abazungu bamubuuza ba europe america nti lwaki gwe oganya okugjawo dictatorship mulasha hmm. nabaga nti abalasha bakulira mu bakabaka abakambwe babaitanga bazza hmm. abantu abakulira mu bakabaka abakambwe toyinza bo bwa freedom ensi neberawo hmm. era mikairigoro bakyevu weyagezako okubawa ku freedom nebagirozako soviet union yakola kusinga china yo eze guradiwale ti abantu bayebamanyi balinga roboti eba sisitinga mpola nereeta kino nereeta kino kakati wano ewaffe wano kasoletawo demokulasi pulezidenti yakyogera nti ennimi enyingi tezigiisa busera administration yagifuga bulungi ebibye nabifuga bulungi thewenever involves people ngaebintu byebifa mm. kakati tunuulira tanzania tanzania pulezidenti wayo yayogedde ebigambo biri byexciting abantu bawana naye nga ate bwebitunuliramu fetubitegeera one yagenze nakwata amapapaali nakwata omusaayi gwe nagwembuze ogwente ogwobumyu biki nagutwala mu research center nga gutumya amanya g'abantu nebamugamba nti byonna birina letus analyze is statement before you become excited don't you think that medical doctors can know omusaayi gwente we nogwomuntu nogwekisolo nzera ekyo nabadde newunyeza nti babo badokitati abatasobola kumanya eh, gwa muntu nagwakisolo batidde okudda mu mukama eh, waabwe batidde and thats the problem nze banali mu state house nga pulezidenti bwaba akwagala basooka nebakubira esimu mesa mirundi weyayo nobabulira woli abamu tebalina mumotoka abalala bali mu takisi naavaamu when you get another, a, a, a, a disciplined person like a soldier a senior officer will know this nakugaa you ready for, me, for the, your, the, your excellence five minutes to compose yourself some collapse others can urinate why is he ringing me kakati president wegwanga bwajja nakugamba nti njagala onkolere ku bino can you tell him nti muzeeyi eryo erinnya lyotaddeko lya muntu naye omusaayi gwambwa you think medical doctors cannot tell nti ono yasala nkoko omusaayi ne mu madda bagukebera ba forensic experts naye olwokuba bategedde mukama yeah. waabwe kyayagala yeah. kobo katumugambe kyayagala yeah. kyenyini era batidde the same thing happened in kenya owentebe virus nga eh, equivalent of owentebe batuteyo omusaayi gwa minister n'abamaliza ati ne bamukuba naye kati nganza ayina logiki omusajja omukazi ayazadde omwana akufaananaamukweka na Ah. nogenda mudwaliro nagaa nti akaana kalio bakatute mu incubeta mhm. bwolaba mukwese kitegeeza siwuwo gwoli muddugavu omwana mukyotala sinamagoye tiayinza kuwa sok naye katolwa badokita bafuniddemu wakubanga babagobye era ye yagambye eh. ye omusajja yagambye hmm. nti mono minisita mutesinga omusaayi njogere nti ddala ayina ngaatula ne bukulu mu kabineti ne bukulu yetaaga kebera so the mani avoided it bwegufulumya kitegeeza newuulu ajje ajje bagizi kubanga kenya waliwo omusajja baali bamwita olombi nga police pathologist ne batta obuko olombi nagamba nti yakomitinze suicide nebagamba nti ngaate omulambo bagwokeza hmm. kwega yamaze okomitinga suicide ate neyeyokya olumbi bamulumba bamukube yaddukira mu australia talinyanga kenya so an expert you must way nti kati ebyo byamagufuli byonna byabwereere he wanted easy magufuli afanana ne trump nti ayagala akalulu ke ako aka november nona ayagala akalulu ke ako october at the expense of the people mm. e kenya babadde bakola analysis nebagamba nti lwaki uganda efeyalinzewero nebagatwalwawo okugala ekisaawo bodaboda zasigala zikola woteri zasigala zikola testing gundi kits tetuziina batuuse mu bitaano officially kati abo bali mu lukumi abatuse mu lukumi thats why you don't know the kenyans and tanzanians are running away into uganda why the competition over one bed in tanzania nga muweza olukumi abagenda mu ddwaliro mugenda kufuuka europe thats why in europe they died nti ekitanda kyatuka okulwanirwa abantu bameka kikumi nebagaguwa emyaka ekyenda katukuba empisa ofe owanakituuleko estamped bakikola yeah. anti kasita akawuka hmm. kabaddukako nti ye museveni yakakonteininga bano balwana nakawuka kati and have told me nti ababirole batandise okuyita mu makuba amalala kuba ehuman being eh, defeat ayagala okudefeatinga rules kuba yabagambye nti tetuyinza bagaana kujja aha naye kontakiti yaabwe ani malaaya lwaki malaaya atubonyaabonya kale oli tetusobola mmuleeta naye malaaya atubonyaabonya zaaki bamalaaya babagalire babaweeremu emmere ngaenkoko mudire abasajja abadinka mubateeke mutwera mulabe omukazi wawano bwalumba omudinka njagala okubuulira nabo batya mulete badinkabamalaya batambula ne minzaani ne fuuti ah, ah. balinga baguzi bantu eh. omuguzi wente tatambula ne minzaani agekiikamu gwati naga nti yakkere bisatu ate nga mwenziri out of experience kakati bano bamalaya bapimira ku fulayi n'ebirala ezisinga obuwanvu naki n'enkonokononaye <laughs> gwe bagambe nti omudinka yali mu tuleera toddayo balabakokubanga <laughs> abadinka tuludde nabo wano naye gwe balabye omukazi omunauganda alina omwana omudinka gwaweese ku mugongo eh? nabo babala nabali ekenyayo <laughs> babala owa bodaboda tayinza kuga nti agenze kutikka gundi Eh, eh, lolero yomusenyu tasobola wepimira kyomalawo <laughs> kakati mumugambe naye nange sirabangako munauganda azadde mudimbaatya babatya kubanga nabo wenyini bwamutunula bwatanomutambula eh, oh, ah, kumaky atambulaatambula atya <laughs> bali abazungu nebagamba nti abazungu balwanyisa bamalaya one hmm. abazungu baleeta abasingasinga hmm. omusinga singa sebo naye siwa muzanyo omusinga singa hmm. bayambalanga batabani byabwe hmm. bine bitambala hmm. kakati yagambanga nti aa feewaffe mu buwanga bwaffe nsooka kusiba ku kitanda eh, namusiba kakati omusingasinga era balina enjogera egamba nti omutoolo balwaki bogera nnyo ku batoolo mubyamalaaya ebyo ate ngaekigambo najja nankumbi ekyava mu bamalaaya kyali kyalo kyabamalaaya tolooza nze najja nakinene nnyo mu kampala eh, eh. nze najja nankumbi naye olowooza waliwo emisiri gyemwanyi mingi oba ekyalumonde <laughs> naye abasingasinga bagoba obwamalaaya wano hmm. eh, bakugamba nga mbwomu yayita munene amugaa nti bwojo yija tunojola enusu ngaenusu eganye omusingasinga yateekangawo enusu omukazi enusu nemulema nayita munne nti jangu tunojole enusu enusu eganye jangu enyambeko enusu yomusingasinga eganye <laughs> bamalaya nibaduka kulugudo you see ebintu byona byetukola nalabye president nga agandi aha kakati walagi mujja kumuvaako mumfuliddekya walagi was a crisis here nabagamba hmm. nti walagi ava mu kigambo wogini wogini abanubbi be basooka okukola walagi ali nekyanga banubbi era ekenya kyanga banubbi hmm. nono abanubbi be bamukola kati abanabbi nga bebakuba emundu bekunkumula pasal jest wa polisi ya bungereza nabuuza lwaki abanubbi bali bulevu bagenda okukebera nga buli munaabo gwa munubbi gulina kigunya bamusekulanga muwogo ebamutuumawo jiini walagi natinta mu bitundu abapolisi abali mukute n'abamagye be basinga omunywa ekidomolo bebakitwalayo batwalayo mazzi nakaveera kokungulu oh, ogundi nangulire mandule nga ewunya omulamuzi naye nkakaveera bakatadde kungulu ka floti mm. kakati gavana kyava agenda mu lukiiko lwa buganda nabaganda ti bane mutuyambe kuwalaki musajja kyava mubuuza mu lukiiko lwa buganda walaki akolaki tiawekyo ekibumba eh, bwenkuuma ekibumba kyange nenfanaekibumba ekiramu abaana bange mubawaki nti tewali gavana fuluma walaki naremerawo nebaleeta enguli act 1923 balwana na walaki nabagamba wano nti walagi okuwera obuveera bwa walagi mwemwali temukimanyi misonga ekimanyi abagula ebikajja okukola walagi babigula sente nyingi okusinga abafactory hmm. banambozi nebavumirira walagi mwenga temumanyi nti balina ekibatadde mu nsawo myamw ananalis singa nali mubwambega nali basibye nembamalawo wano tewali kintu omuwesa afirika ga nti bwolaba ekikere kitambula emisana kiriko ekikigoba tewali wano mu uganda kintu kikoleddwa kyesimanyi the reason why and these people thinkers abasajja batudde okuva ku mande olunaku lweggulo tebatudde bagaye pulezidenti yabayise hmm. tozibaye basiremu kokas oba muki neneggulu batudde kati the question yes if we give this money 8 billion is he stopping attacking us no that is another deal mubye billioni zinyingi what i want 8 billion is to bagambe tumuwulira kweni bs yabadde vege kati etimi bikiriakia sente zemusasula ebiliyoni omunana you are paying for job loss mwankuba nenfiirwa emi ndiddayo kukola mu gavumenti nga nkolayo mulimu ki sirida kumukola mu gavumenti mpozi mundala kuba ino yonna njimanyi mwagibamba baita balubamba ensi buli wamu webali kakati eyo gurupu bwogitegeera yo enoonya sente yemu nti ekenya bakugambye we must import food why kasori yenna gwe twateeka mu reserves afuuse unfit for human consumption kati mulinde bawona wanasigalako kasooli anti twera zitambula kubanga baddira ne bakugamba ne baddira kasooli waponye obuwunga biki ne babiteekamu amayinja nebi ate babi be babiteekamu naye ne waponye ngaako abamazigo ne baleeta mandira bakabushenga bani baagala sente pulifaringa manage human survival handi bebali kachiko ali kachiko na ubuka alibu yindi bwe muzove nagano mugo bako ne makubu ya nagano bago bako that's why abantu bale itabindu na baga sudiru tabagalako handi suri is influential wakito bako watengwana mizabwe makubu ya negundi ni bafako kwa the affecting food gundi amba anina ania balino kufako makubu ya uh -huh. mika abushenga kakati ya kaunga kapo nye baka, baka, baka, baka si even in mu countries endala zonna kati the serious people will come aponye obunga bwaponye kenya bajja kubutwala e zambia bajja kubutwala wa kakati fe batu denyinga kakane bajja baganti mumanyi nti for the first time i'm hearing the national bureau of standards taking priority why emere yonna bamala gikebera naye kagomwajire kawukago plans kanti you mwali mwalamulabyeko ne mama wange ono amiria kyambadde yagenzeko mu national bureau of standards to find out how they can acquire a faster machine ani yagenzeeyo ne president anagendayo to see why, because food bobali abasajja beyambisa ekintu unsolvable nti if this man manyindo ate manyindo bamulekawo manyindo tebamukuba baali tebalowooza nti mu national bureau of standards mulimu sente ye ne bamulekawo takubwa mu department zonna tebagendayo teba bo ah, tebabba ah, ah, mu ttooyi teri maafi yekubawali ssente batudde ennaku ttaano ku kintu kimu egundi eh, eno gundi eh, eh, electrification scheme batudde buli lunaku abasajja balina obudde esaawa nnya namba saawa ttaano wano babuukinga mweno woteri imperio ne bafuuka ba residensi omu woteri ennaku nnya naye ngaakabangalizipaakinzaawo ababbi beggwanga batudde ekintu kimu but you see the president has directed nakalima to arrest us has directed eh, eh, eh, the, uh, uh, the director we have talked to them they have given us three days we must identify a judge in the anti-corruption court to give us bail to give our people bail but bali tebali mbe bakozesa two you see the anti-corruption court is difficult they will cross-examine them bano bebakozesa abantu baabwe abali naye gundi wanswaziza nnyo ku bugagga bwobye tozimbanga ku nyumba osula mu yatuli agenda mama mama omusajja omugamba bye nnyo ate ajja kulekera